果然是果然是很抠门的小叔，跟乖乖两乖乖跟小叔好像啊。小小摄影师啊。嗯。哈 <laughs> 哈。妈妈拿走了。 啊，这个先放进去吧。算了，你要在这里玩就成，回去翻店吧。这个包太多了。啊？好，准备来吃啊。谁来了？对。准备吃。我今天包了一点。小小摄影师啊。 你在照什么？好了，那照好了，相机要还给小猪了。哦，照好了没？还没照。 小乖，你在吃什么啊？小乖，我要帮你拍。哦。耶。耶。哦，好，小乖吃，哦。小乖吃，那你要给玉德德吃吗？要。要。小乖要给你吃。 哇，怎么吃一个这样？吃一个胡子啊！一颗颗在拍热摄头哦，你的胡子，嗯。